Nalle teppra jalbakan Hante subele Hante subele Kunta kilo tekka bana kuura tunne Lesi tinta kila non plashan Chala tumbare Se dado nel bagno Chala dormi Nalle teppra jalbakan Hante subele Kunta kilo tekka bana kuura tunne Lesi tinta kila non plashan Chala tumbare là tôi nên bạn nhỏ chắc là tôi là mẹ chắc là tôi là mẹ bỏ xích thon không thiệt đi đầu có lấy bạc xa phố thiệt đi chút là tôi bỏ xích thon không thiệt đi go good lấy bạc xa Không thiệt đi Guys, I'm polar, Teddy, come on, ramen, simple kissing, the bird, my petition. D'agua otro, rostro, puro geminismo Materiales crudos, cambio para ser el mismo Saben que no imploro, me ahogo con mi mismo En el piano el chulo, cambiando logaritmos Y que tanto luz en oscuro, un encendedor Es para que te lluvia y con la flipa de boy Sueño que te desnudo y bebemos pin de boy Será que me sacude y no sé a dónde estoy Cause bar a tu pie Ya sentimos el fin para saber la que es Y que son los brillos se par a tu pie Ya sentimos el fin para saber la que es Te playa al botán, antes súbele, antes súbele Junto kilo te cabana curo túneles 70 kilos nombre ya ni ya la y que tanto luce en la de doar Pero cât de rubia e în tot să conci pe de bar Ce ne-o chemă de nu de pe bai m-am pin pe pin de par Sera che se cude ina se adă de doar La ial băcan, am de zubele, am de zubele Cum de kilo te cabana cură conele Se tenta kilo non plășani ceala tumbare Se dadă ne banion ceala dormi ceala dormi